Halo <clears throat> pemirsa YouTube, kali ini saya akan bagi ke Anda semua bagaimana cara untuk men-setting eh, remote alarm pada Toyota Innova 2013 agar respon dari mobil ketika kita buka lock and unlock uh, berbunyi atau tidak berbunyi untuk posisi sekarang mobil Toyota warna putih Innova 2013 ini remote responnya dalam mode silent atau diam jadi ketika tekan tombol remote open or close hanya lampunya berkedip dan buka kunci semua nah untuk mengembalikan setting ke standarnya yaitu dengan bunyi cukup dengan cara berikut ini yaitu lock unlock lock lock maka setelah bunyi dua kali beep itu menandakan bahwa remote sekarang dalam mode uh, suara atau respon suara kita coba nah maka akan terdengar bunyi suara nah untuk mengembalikan untuk setting ke mode silent cukup dengan mengulang hal yang sama yaitu lock and lock lock lock nah, beberapa saat kemudian kita tes maka mode silent demikian selamat mencoba di mobil anda